Sasa nikaanza kumkumbuka mume wangu. Mhm. Mm <laughs> Nikasema Mungu nisaidie. Maana naona hapa tena kuna mtihani unajitokeza. Basi mimi nikaanza ku, kuishi na maisha sasa ya mashaka sasa. Ya kuishi peke yangu peke yangu. Sasa nikaanza kumkumbuka mume wangu. Mhm. Mm <laughs> Nikasema Mungu nisaidie hapana, naona hapa tena kuna mtihani unajitokeza. Basi mimi nikaanza ku, kuishi na maisha sasa ya mashaka sasa ya kuishi peke yangu peke yangu Mm. Mimi nikawa maana tulikuwa na kielele tunakimbia ofisini kakitokea ka kitu kadogo tu baba hiki na hiki na hiki mimi nikakata yale mawasiliano ya kukimbia kimbia ofisini. kama nimetulia tu kitokea hata kitu kigumu namna gani kimya simwambii. Pale nikawa fungua naweza kakaa wiki nzima sijafungua naenda kwenye mitumba tu basi ananipigia simu mbona hujafungua saluni mimi nikamwambia kama mama umekuja mimi nalipa maji nalipa nikamwambia maji na mimi sinalipa baba mimi nitafungua tu kumbe nikaanza kuandaa na mama alikuwa ananijaza kichwa uza vitu uza vitu tu utoke huko mimi nikauza vile vitu nikachukua ile saluni nikauza tena bei ya hasara sana nikauza vitu vyangu kwa bei sana, kamzia mama mwenye nyumba, nikaondoka. Ukaenda? Okay. Nikaenda nyumbani kwetu Maroko. mm -hmm. Mm -hmm. na mhm. baadhi ya vitu vilivyobaki vile niliona hivyo ni vya muhimu kubeba. Nikafika nyumbani mm -hmm. Maroko. Nilipofika kweli mama alikuwa ameshangia na binamu yangu, nikaondoka nikaenda wapi? Nairobi. Mimi nikamwacha pale, nikamwachia hela nikaondoka zangu, akanisindikiza mpaka boda. Watoto uliwakuta vizuri? E, eh, nilikuta vizuri tu. mm -hmm. Kaenda Nairobi nimefika Nairobi, sema yule mdogo alikuwa nalia sana, nikana alikuwa pewi chakula kama vile nilikuwa namlisha. mjue mtoto ni mama. Mm. Basi lakini niliondoka kwenda Nairobi, leo inaniuma. kafika Nairobi, nikatafuta chuo, nikalipa gili hili. Kalipa pale nikaanza kusoma yani lakini nasoma ila moyo wangu bado una una uchungu, sikujua ule uchungu ulikuwa nini. Unasomea nini? Nilikuwa nasomea mambo ya dressing. Wakati huo kabla huku kwenye kusomea sasa, wakati una, unaamua kuuza vitu vile uondoke, mm. Uli, ulijua yule chizi alikuwa anakuja pale alitoka wapi? mm -mm. Sikujua mpaka leo, na maana aliondoka na mimi vitu sikumwona tena. Sasa sijui kama ilikuwa alikuwa anakuja kwa kunitishia au kwa uoga kunitia hofu, mimi sijui. Na alikuwa ni chizi wakati anavyokuja, uliwahi kuuliza pengine? Yeah, alafu sikuwahi kumwona ule mtaa, alafu na uchizi wake yule mm. alikuwa ni kama vile ni mtu akija ananiangalia sana mm. yaani ni mtu ambaye mimi inabidi sasa ni, niwe na roho ya huruma na ukarimu mm. anaweza kaniangalia mimi nikamwangalia simsemeshi mm. ila nitatabasamu tu kumuona huyu ni chizi kweli au nikitabasamu anashusha macho anaangalia chini ukagundua nini sikugundua kitu mimi sijui nilijua tu labda ni pepo ndio wakati huo imani imenikaa najua sijui ni pepo lakini sikuwahi kumweleza yule mtu wa mungu mm. kwamba kuna chizi anakuja hapa. sikuwahi hata siku moja nilikaa nalo kimya siri yangu mimi na mungu wangu ni kama naliongea leo hivi Ehe. ukiwa nairobi ukaenda kusoma na nikaenda nikasoma kasomea nikasoma mambo ya dressing dressing kwa maana ya urembo mm -hmm. eh, urembo wa beauty and dressing mambo mm -hmm. ya pamba na na jinsi ya kumfanyia mtu mwonekano wa kuanzia nani kichwani na hadi mwili wote mm. kasoma pale miezi mitatu sasa niko kwenye ule mwezi wa kwanza wakawa napiga simu mtoto wangu analia sana sana mm na wakati huo na nani kule sikuacha kuomba maana kule Nairobi kanisa ni nyingi, nikajiunga na kanisa moja pale, nilikuwa naomba sana. Sijaenda kanisa kazini ni shule, naingia pale naomba, nikitoka shule nakuja pale naomba, mpaka ile mchungaji akanzoea na wote wakanzoea. Sasa tu niko pale naomba, nashangaa simu inapiga, Hello, hello, Maketi, mbe mimi fulani, vizuri kwa ukarimu Mm. Kaambia ehe, vipi za siku nzuri watoto? Kaambia huko nyumbani kwa mama. Ah, wewe uko wapi? Kaambia mimi niko Nairobi. Simu sasa zinaingiliana tu. Mm. Niko Nairobi. Unafanya nini? Nikamwambia nasoma. Eh, mimi nilikuwa nimekaribia mwezi wa 12 Christmas. Ila nikamwambia ila mimi nitaka niende kwanza nyumbani mara moja kashirikie sikukuu na watoto wangu afu nitarudi. Ah, basi na mimi nitakuja. Kweli kama baki wiki moja, mimi nikaondoka nikarudi nyumbani, nikakuta nikakuta yani godoro halipo mm. nilikuwa nimenunua neti ile elfu thelathini haipo, watoto wanalala chini, tena wanafanya kutandikiwa ule mfuko wa chumvi chumvi wanaumwa na mbu ni barafu kule Msoma sina Tarime mvua nyingi. Mm. He, nikachukua nikaenda nilikuwa na kijikiba changu kaenda kanua kijigodoro cha elfu sabini na neti mm. tukawa tunalala hapo chini mm-hmm. nika siku wakati huo sana subiria nikatafuta kazi kuna kaka mmoja kwa ameanza kazi chuo nani alikuwa ameanza chuo kikuu mambo ya elimu kwa hiyo akawa akafungua sijui analipwa mkopo huko akawa mm-hmm. amefungua mm. saluni kwa akaniweka pale yule mfulana nikawa pale nafanya kazi asema dada unafanya kazi hapa mahesabu jioni unaniletea. Nikamwambia haya. nikawa nafanya kazi nampelekea mahesabu au mwanamke wake anakuja kuchukua pale saloni. Kwa hiyo nilikuwa na hela. Alikuwa ananibani nikisuka tunagawana hivyo hivyo. Yeye yeah, aliniambia tugawane pasu kwa pasu. Kama ni laki tutachukua hamsini ya hamsini. Yule aliyopigia simu ukiwa Nairobi? Eh, ni hujasema ni nani na... Alikuwa ni mume wangu mimi. Ah, kumbe alikuwa ni mume ee, wangu mimi nasema mama wangu sababu hajanipa talaka mm -hmm. basi mimi nika naendelea na kazi sasa niko pale kazini nikatoka nikaenda nyumbani Nimefika nyumbani wa, hao, pale hawakunifanyia manyanyaso yoyote tena mm -hmm. nimefika pale nyumbani nasikia simu inaita akapokea mdogo wangu wa kike dada shemeji shemeji eh, mm -hmm Shemeji kamwambia ameongea vizuri au ameongea na sauti zake zile za kusema yeye na. nani. Sema kaongea vizuri, mwenyewe ndo kapiga eh au umempigia? Ah ah. Akasema nikamuza nasemaje? Kamwambia hivi muulize wewe mwenyewe anasemaje. Eti shemeji unasemaje? Ambaye niko niko Tarime hapa ndio mnipokee. Mhm. Mm Kaenda akaenda huyo huyo mdogo wangu. Kaenda kumpokea. Kampokea akamleta nyumbani. Mtoto akamwona akafurahi kulikuwa na chumba nilikuwa natumia mdogo wangu wa kiume kahamishiwa kule basi nikamwambia tukapime kila kitu akawa analeta uswahili uswahili kupima mm -hmm. kupima nini afya eh afya yetu mm -hmm. nikamwambia mimi kama upimi tukaanza kabisa kugombana mama akasema hivi nyewe mna nini nyie nikamwambia masuala yetu situingilie. <laughs> unamwambia mama mm situingilie kwa sababu huyu mtu alitoroka alafu nikawa nampigia simu nina zile bado hasira zile mm. alafu namweleza vitu vya msingi alafu amekuja na mkoba yani ki, vile vi, vi, vi briefcase vya, vya laptop vile mm. si unavielewa mm. vya laptop vile vyeusi amekuja navyo na, <laughs> kumbe kile kibriefcase sijui kibriefcase hataki nikishike mm. namuuliza yani anakishika kama roho yake mm. lakini hadi kuoga nenda nacho bafuni eh. ndani ya bafu eh. uh-huh. nikajiuza kaficha mamilioni huyu mm. mbona mm. naenda kuoga na hichi kesi afu nami ni mtu ambaye sitakagi kushindwa uh-huh. nikasema nitakilia tageti tu mm. akificha humo ndani ntatafuta ni nyumba nzima sikipati ngo na anatoka bila briefcase. na anatoka bila briefcase. Uh-huh. kaficha wapi kumbe bwana anafungua sikibodi kule <laughs> Eh, ile baba alikuwa mafia anaweka kule, nitatafuta nyumba nzima, kaika wapi, nitavuruga sipati. Aki, akija tu yeye anakagua mazingira, hapa imetafutwa, natoka labda, nikitoka tu naona mtu sasa, nikaanza kusema sasa, mimi huwa na ile tabia eh, Mungu nionyeshe, nionyeshe malaika, najua mpo kwa ajili yangu. Baadaye nikapiga jicho juu hivi mm. nikaona hapa, sema hajaficha pale nikafungua kweli kuingiza mkono hivi nikakitoa kuangalia imejaa madawa madawa ya kienyeji uganga yani umejaa mle kama wote mm. bas ba, maana nilimuuliza ulikuwa wapi akaniambia nilikuwa Mbeya mhm mm nikakagua vizuri dawa dawa za kienyeji hizi mm. ehe dawa ina maana alikuwa anafungishiwa mafurushi udi ubani nini vitambaa vitambara tambara vilivyochakachakaa vichakavu mm. ah, nywele nywele nikasema mume wangu amekuwa mganga wa kienyeji nikachukua ile briefcase nikarudisha. Sasa mimi sala yangu arudi haraka, arudi haraka, yani nikisikia tu najua ni yeye, nasipokuwa ni naomba naomba arudi, yani tu nimwanzishie vagi, kwani ni nini hichi? Kaja, alivyokuja nikamwambia hivi briefcase yako iko wapi? Ya nini? Akawa na mashaka. Naomba briefcase yako. Afu siangalii kule juu. Mm. Ya nini sasa unataka ya nini? Unataka yeah, angalia angalia. Eh, anaangalia angalia hivi afu anapotezea hivi na mimi namwangalia macho yake. Mhm. Mm Baadaye nikamwambia nikasema, "Wewe nikigombana naye hata nipa siri. Ana mm -hmm. kubwa sana ya maisha huyu." Mhm. mm Nikamwambia sasa, sikiza mme wangu, mimi nimekuwa mkali sana. Sasa kitu cha kufanya ni kwamba nisamehe kwanza mm -hmm. nisamehe basi, kambembeleza mpaka kanisamehe mm. Kaambia mimi nilikuwa nakutega nione umebadilika Mm. Yeah, umebadilika mume wangu, mtoto mzuri wewe. Mimi kuanzia sasa hivi silisema sikusapoti chochote, mimi nakusapoti. Hebu mm -hmm. hebu niambie, niambie siri ya moyo wako. Una nini? Mm. Kaangalia na ukweli na wakati unambusubusu <laughs> <laughs> akaniambia sasa baba acha afunguke akaanza nimempa nime, nime mapenzi mbashara eh. Hmm. akaanza hmm, unajua hmm, wewe unajua unisapoti vitu afu nikikwambia vitu unamwambia mama yako nikamwambia mama sijamwambia aliyemwambia ni keti <laughs> mtoto, mtoto wako sasa mimi nimemwambia sangapi ngapi hapo wakati unacheka mm. mimi sijamwambia aliyemwambia ni mwanao mm-hmm. mwenyewe wakati unaleta baba alikuona akakumbuka e, aliniona e, eh, nikamba ulimwamini kupita kiasi mwana yeye ndiye amekumwagia upupu lakini sio mimi Ah, kumbe sio wewe. Ah, sio mimi. Ile yeye alikuwa anajua ni mimi. Mm. Hakuamini kama ile mtoto mdogo ndio aliyekuwa. Eh. Nikamwambia ile mtoto wako ameongea bado mdogo. Kwa hiyo wewe hujamjua mpaka sasa hivi, hujasoma mtoto wako mwenyewe akumzaa na damu yako. Basi akasema haya, mke wangu, ngoja nikwambie. Baba yule alinimwagia siri, akasema kwamba mimi sikuwa Mbeya kama nilivyokuambia, mi nilikuwa Zaire, Kongo. Kongo. mm -hmm. Kongo umefuata nini? Nilienda kulalia joka. Kulalia joka apate joka, utajiri tena. Joka, joka, yani... joka kabisa. mm. Haya, hiyo joka umeenda kulaliaje? Sema ukifika pale unafungwa kitambaa unashika kabisa kwanza una, ni kama godoro hivi kijigodoro mm. hicho kigodoro kimekatwa kwa njia ya hivi umeelewa mm-hmm. kwa unaangalia kabisa kigodoro afu shika kishike hivi alafu kimaliza ulale juu yake kwa hiyo unafungua kitambaa chekundu vitambaa vitatu chekundu cheupe na cheusi unafungwa vyote afu kimaliza unatolewa kile cheku, cheusi juu ina maana umevuliwa mabaya yako mm. unakuja unatolewa kile cheupe na mko tayari nyota yako imeshakuwa nini nzuri kinabaki kile chekundu kwa kile chekundu ndio upambane na ule uche, ule uchawi akamwambia ule uchawi uko chini inatakiwa upambane nao sasa ulale ukimfunga kile chekundu ili uwe kila uadui wote utakao kufuatilia mm. kulala hivi akaona kitu kama kinacheza hivi akashika akamwambia usije ukashituka utakachokiona ukishtuka tu basi umeharibu uganga. Akalala vizuri, alivyolala anasikia tu kitu kinaenda akamaliza, anaogopa, akashuka pale. Yeye yeah, anavyodai anasema alifungua jicho hivi mm. Aka, akafanya hivi akagundua kwamba kalala juu ya kitu. Kitu gani? Nyoka. mm -hmm. Joka kubwa mm. Basi aka akaendelea pale sasa mimi nikamwambia sio umevunja sasa masharti. Sasa pale naongea ili animwagie. Mm. Basi akasema sijamwaga nani sijavunja masharti. Niliogopa mm. na Teresa mke wangu. Nyoka na Teresa. Eh. <laughs> Nikaogopa nikajua sasa leo na mezo tukacheka pale tunagonga. Eh. Mm. Sasa mimi yani yanipe yote. Mm. Afu wakati huo niambia nasikia hasira. Anasema lakini unamchekea. Eh, mume sikupata. <laughs> mume tu. <laughs> Sikupata mm -hmm. basi akamaliza akanisimulia, akaniambia saa mke wangu tutakuwa na matajiri, tutakuwa na mambuzi, tutakuwa na mang'ombe, tutakuwa yani mamilionea, magari. Na mimi namsapoti, tuko wawili hapo ndani mm. namsapoti. Hey, eh, jamani hey, aisee, ya kweli kabisa mume wangu, hivyo vitu vitaishi. Akaanza kunipa matumaini. Kumbe pale yule baba kaja na kitambaa, sasa vile nime usiku nikilala mm. anaweka kile kitambaa chini ya mchago hivi mchago ndo nini mto mm. mto nini pilo pilo ya eh, mto eh. uh-huh. anaweka chini mm. Ana, ananyanyua kabisa godoro mm. anaweka mm. kwa chini nikiondoka anatoa mm. nikilala niki anaweka akaniambia hata unavyolala mi nakuwekeaga kitambaa akaenda pale kwenye mtu akakitoa kile kitambaa akanionyesha mm. kichafu mm. nikamwambia haya hichi cha nini jamani mbona ni hata sumu unaweza ukaniwekea mm. sema ah, sumu siwezi kukuwekea mke wangu hichi kitambaa nimekuwekea nilipewa na mganga mm. eh, mi nikaona taa za hatari zinawaka kichwani Mm -hmm. Nikasema sasa huyu nikimwendea kwa ukali hata nipasiri. Mm -hmm. Nikaendelea kumbembeleza. Mm -hmm. Sasa hichi kitambaa alisema kwamba mimi nakuwekea, alafu nikimaliza siku saba, maana zile siku saba zilikuwa zijaisha mm. zilikuwa zimebaki siku tatu nichukue nichukue nikipeleke nikatafute kichuguu, ni shimo lile la kichuguu mm. nidumbukize mhm. hichi mm -hmm. kitambaa lakini ukinishtukia ndani ya hizo siku saba tayari umeharibu hiyo tiba. Mm -hmm. Kwa hiyo lazima nikuombe kitu Mm. Nikamwambia hivi kitu gani? Ninakuomba mke wangu nisaidie. Maana yule mganga amenambia hivi, huyu ndio msaada wa mwisho kabisa kunisaidia kuhusu mambo yangu ya uganga mm. kupata mm. utajiri. Utakapofungua moyo wako, mimi nitafanya nini? Nitapata utajiri, lakini mwanzoni ulikataa. Naomba sasa hivi pia ufungue moyo. Mm. Wakati utoko kwetu hapo. Mm. Tena nikamwambia hapana. Kufungua moyo kivipi yani? yani mm. uniridhii yani niridhii kwamba yeye awe tajiri eh nikamwambia kuridhia itakuwa ni ngumu je kama ulikuwa unatoa kafara unataka kutoa mtoto kafara unakumbuka kile kipindi mbisa kwa ana nguvu za ajabu mpaka mimi nimesimama na Mungu mtoto sasa hivi ni mzima kwa hiyo mshukuru Mungu na Mungu amekuleta tena unataka urudia yale mambo aka akaanza kulia machozi eh kabisa mke wangu nisaidia napiga di magoti Nikamwambia kwa hilo ni ngumu. Kama ni upendo unapunguza baba, kwa sababu hiyo nishazoea kuishi peke yangu. Lakini kama una, utazidisha upendo kwa sababu mimi ni, ni mke wako ambaye nilipewa na Mungu kwa ajili yako, nilipewa pia vitu vingine kusaidie Sio mm-hmm. kila kitu ujiamlie wewe. Basi akaona huyo mwanamke sijui alifanyaje, labda kuna kitu alikuwa amesahau, ajaniambia tukilala usiku na bano na kohoa, yani usiku mzima silali, ni kikohozi cha hatari. Ikabidi nitoke niende kanisani kwa wale walioniombea mtoto wangu. Nikaenda nikamwambia mchungaji, mchungaji, naomba nime ni, nitubu. Nikatubu pale, yakatoka tu makozi mazito, kile kikozi kikaisha. Ah, chuki kaniingia moyoni. Nikamwambia toka uende. Beba vitu vyako vyote, nenda siku saba zake hazijaisha hazijaisha siku ya nne mm. beba vitu vyako vyote nenda sikutaki yeye mimi nimekuja bado nipokee akaanza kuongea kwa nguvu baba alikuwepo mm. akaita baba akatuita tukatoka tukaenda nyinyi mnagombana nini nikamweleza nikamwambia kaja na uchawi anaumo ndani wewe ulikuwa unatakaje akatupe akachukua kile kibriefcase akatoka nacho akarudi akasema ametupa sijui alitupa kweli au vipi basi akarudi tukasuluhishwa pale mi nikawa nimegoma sitaki kwenda huko baadaye nikakubali akanichukua kesho yake tukaondoka mpaka kwao nzega mm. tumefika kule nzega tunafikia ni wapi tena kwao nyumbani kwao kabisa e, nyumbani kwa shangazi yake kwao ah, ah. alikuwa hajajenga huko ah, Eh, zile mhm. hela kazira zote katapeliwa na mwanamke mm. saliondoka alivyoondokaga kaondoka na hela mm. alitapeliwa zote mwanamke alifungua duka akaja akakuta ile mwanamke amekusanya vitu vya ndani na duka ameondoka. Alafu kuna kitu pia ukukielezea kule kwa mganga mara ya kwanza alipoambiwa kuhusu masuala ya kafara kama ulivyosema, mm -hmm. mpaka ukasema ikatokea nyie mkaanza kumwambia huenda ni umeua au vipi, mm -hmm. na alitakiwa kupata milioni arobaini na milioni mia nne zingine hivi, zile fedha alizipata hata kidogo? Hata sumu, hata moja? Yaani maisha yake ndio yalikuwa anakuwa magumu sasa. Ehe, haya mnafika kwa wapanzege. Eh, eh ndio maisha yake kwa magumu, msiweze kufika Nzega. Tumefika Nzega, tunafika kwa shangazi yake, shangazi yake kutuona akacheka. Ah, yaani ni mtu alikuwa hana msaada kwa ndugu zake kwa mm. kweli. Sio kwamba timi mimi nilikuwa namkatalia, ah, ah. ye mwenyewe tu roho yake tu, hata hata hata ndugu zangu mimi nisipojiongeza kasaidia hata ndugu zake mi nanunua labda kitenge nampelekea shangazi labda naomba naomba nikasalimia kwanza tutagombana sana unda kusalimia huko ni kwenu ndugu zako hao yeye kwa anapenda kunitenga na ndugu ndugu wake sasa baadaye nikimuuliza mimi niuguga sana hakuna aliyenisaidia kabla usilipize kisasi lakini sikutaka kuingilia sana kwa hiyo pale tukafika mimi nikaa nimesha takasa moyo wangu kwamba shangazo ukitufukuza mimi mwenyewe nilikuwa nakupenda, nilikuwa nakujali, hela nilikuwa nakutumia. Basi shangazi yake hakutufukuza na sikumwambia hivyo kwa sababu kwa sauti, nimwambia ndani ya moyo. Mimi nikaingia mm. tu ndani nikule ndani, nasema kwa heshima ya mke wako baki, lakini heshima yako wewe sikutaki hapa. Basi tukakaa pale, eh, nikamwambia maisha kukaa nyumbani ni magumu, maana kuna vitu vile alivyotutumiaga kule yule mama mwenye nyumba Mm. nilikuwa navyo bado. Kwa hiyo nilikuwa na redio, pasi, TV nikachukua nikaviuza vile vitu. Nikamwambia tukapange nyumba. Tukaenda tukapanga nyumba. Basi akaniambia kabla tujaondoka pale kwa shangazi yake akaniambia mimi nimekutunza sana tangu tu nimekuoa tumezaa watoto. Kwa hiyo mimi sasa hivi sitaki kufanya kazi yoyote. Nataka wewe ndio ufanye kazi ili tuishi. Sijakuelewa. Yaani hatakiwi kufanya kazi ndio ufanye akanitunza ndani ya miaka kumi hiyo yote tuliyokaa kwenye ndoa mm. amenitunza maradhi, chakula, kila kitu mm. kwa hiyo yeye hataki mm. kufanya kazi mm. mimi ndo nikatafute kazi nifanye nirishe familia Mm -hmm. Yaani mimi nigeuke kuwa mwana eh, akae kama ni vyombo ataosha, kubaki mm. na watoto atabaki, kila kitu. Sababu ni kukutunza tu au na matatizo mengine ya kiafya? au ya, ya... si ni, kule nimekataa vitu vyake sasa mm. nimekataa uganga wake mara ya ngapi ya pili mm. e, kule nimekataa vitu vyake mimi nimekataa uh, ule mkoba sikaenda kuutupa mm. hivi mm. aliutupa kweli sijui maana alirudi hana mkoba mm -hmm. na mhm. sijai kumwona nao tena sikuwahi kumwona nao kwa hiyo akasema mimi vitu vyangu vyote vile ninavyowaza nifanye uvitaki kwa hiyo inabidi wewe unitunze mi ndo njia zangu nazoona zinaweza zikanipa pesa nikamwambia sio kwa njia hiyo nikamwambia tusiongelee hapa shangazi atasikia takucheka sana nimepata chumba nimelipia tumwombe shangazi godoro na kitanda akatupatia godoro futi tatu na nusu na kitanda tena kembamba upana wa, wa laptop ule tukaenda tukalala tunatandika nguo zetu tunalala tusiumie na chaga tukaanza maisha tena upya sasa mimi na yule baba kweli akawa hataki kufanya kazi yule mm. mume wangu amekaa anatoa vyombo nje anaosha anafua anapika sasa mimi nikasema Mungu wangu wakati sasa wateja wanakuja mimi nasuka maana nilikuwa nakasuka kale katoto kangu anapendeza wanauliza nani amesuka mama kwa hiyo wananipa tenda kwa hiyo nikasema nitafute kazi kwa hiyo nikatafuta kazi ya hoteli mchana saa kumi naenda naingia na asubuhi nasuka mpaka saa, sa nane au saa saba saa nane saa kumi naingia hotelini natoka saa tano za usiku ananifuata yeye mwenyewe saa zingine tukija na wafanyakazi nampigia sinto huyo wafanyakazi wenzangu kwa hiyo mchana nasuka usiku naenda kazini hotelini huko huko kwa huko na, na nikirudi mwisho wa mwezi ile nimepokea mshahara an, anataka pocket money Nikimuuza shilingi ngapi? Ananiambia 30. Nachukua hiyo 30 nampa. Anaenda ah, nazurura, <laughs> anazunguka zunguka huko na hiyo 30 atachukua mtoto wake atazunguka anarudi akirudi na mimi kazi zote za nyumbani <laughs> nampa kazi za nyumbani e? anafanya tu bila vizuri tena anajua kurosti huyu <laughs> mm. anakaangiza mm. anafua A, ah, yani ananibakisha hadi chakula ananifuata e. Kasema mwanaume huyu bwege <laughs> yani anataka kusema kwamba mi nimempa limbwa Mungu wangu akili zake za kitoto zinataka kumpelekea afanye mi nionekane mbaya kweli wanawake wapale pale wapangaji wenzangu mm. walikuwa naona mieti mume wangu nimemshika uh-huh. sikumshika sijawahi kwanza mm-hmm. uongo baba kumtembelea mume wangu eti kwamba ti ni anipende hiyo mm. ni ngumu mume wangu akuwa nanipenda tu automatic Ah, basi akae vyote hivyo mm. watu wakanichekacheka pale saka nikaajiri msichana wa kazi kwao nilikuwa nimechukua chumba na sebule yeye analala sebuleni si tunalala chumbani kwa hiyo asubuhi anaamka anafanya kazi zile akanuna hey, unitaki umeamua kwa ajili msichana ili mimi nisifanye kazi nikachukua yule msichana akamwambia dada rudi mimi nitakuwa nakulipa hela yako vizuri tu ila huyu bwana anakaribia kuondoka huyu mm. akiondoka mimi nitakuijia ataondoka hivi karibuni tu mwenyewe tu atafanya kazi hizo mpaka ataondoka mm-hmm. kwa hiyo saka yeye hataki nishike kazi yoyote akiamka asubuhi tu labda nitamkia wateja wangu kuna msichana mmoja alikuwa na saluni nitaenda pale saluni nitafanya kazi ikifika saa sita tu narudi kujiandaa ile hela natunza namwambia eh, tunza kama vile mwanamke mwanaume anavyompa mwanamke anatunza vizuri anazikuta eh, nakuta vizuri akitoa hata shilingi kumi uh-huh. eh, mahela yake nimempa mwisho wa mwezi akitoa hata shilingi kumi namwambia sasa utachukaje hela sijakupa <laughs> basi mwisho wa mwezi nampa elfu thelathini yake na yeye aliomba thelathini mm. basi siku nikamwambia hivyo utakuwa mwanamume bwegi mpaka lini Mm. We watu watasema mimi nakuroga. Kumbe kitu ambacho sikijui. Nenda ukatafute kazi. Kazi gani sasa? Kazi zote utaki. Kaambia hivi baba kabebe ka zege mm-hmm. baba zege na kutosha na kukufaa mm-hmm. akatoka wakati huo mimi sisikii tena ule moyo mm-hmm. ulishapona basi mimi nikatoka pale naenda kazini jioni anawahi kuja kubaki na watoto ule muda naotoka nampeleka shule yule kale kadogo na kabeba mgongoni naenda nako basi kaenda hivyo hivyo mm, akasema mbona yule mwanamke ananishurutisha tena saa zingine nina hela zile hela zinakuwa nampa nikachukua kama naomba nilipe kodi nikaenda nikatunza kodi nilikuwa nishalipa kwa sababu tulilipa tuliuza redio na TV basi nikachukua zile nyingine kana kaficha kapa mama nyumba kanifichie kambe nifichie maana kadi yangu mimi sijui hata niliwekaga wapi mza nikaweka kanitea usumbufu kanificha anakuja nakuta amna chakula amna nikawa sasa nampa matumizi elfu mm -hmm. anachukua mtoto anazunguka nayo anakula Akimaliza anatunza hivyo akija ananionyesha kwamba leo nimetumia dola elfu mbili mfanyia nini, mnunulia mtoto kitu fulani. Eh, eh naambia kama mnunulia mtoto saa Kwa akatafuta kambe tafuta kibarua, akatafuta kibarua. Kwa hiyo msichana akaondoka. Nilikuwa nimechukua msichana wa kazi. Kwa akatafuta kibarua cha ku, labda kama mtu anafanya anagongelea singboard labda nampa kazi ya kusugua au anataka pake rangi si lazima asugue ukuta mm. kwa hiyo na mungu naye akampa kazi zile ngumu mm. kwa akija amechoka kwa akawa anakasirika kweli na mi nikiona hela naficha hela zake zangu mimi mm. naambia mi sina hela hata nifanya kazi nimepo elfu kumi na tano namdanganya nimelipo elfu mbili ili akafanye kazi mm-hmm kwa elfu mbili sasa elfu mbili tafanya nini kambei nauli ya pikipiki kwenda na kurudi basi sisi labda mama mwenye nyumba niambia kipiko nipakulie mtoto wangu au nikienda kazini kula kuja chakula usiku asubuhi maana nilikuwa na kazi ya hoteli zile zikibaki nabeba kwa asubuhi nachemsha mtoto wangu anakula anashiba anakula, anashiba. kwa hiyo yeye akakaa pale akaona mm, maisha haya Akaniambia nimeongea na mjomba wangu, ameniambia nikatafute nini kazi. Nikamwambia sawa, kazi gani? Ya machimbo. Haya, madini na eh, eh nikamwambia lakini unajua vumilia tu hii hii, Mungu atakupa wepesi. Wakati wa apply mgodini huko kitafuta. Sasa sitaki tena kazi za machimbo za mgodini. Nikamwambia hizo unazoenda kutafuta, tunaenda kuchimba wenyewe. Nikamwambia haya, kila laheri. Akachukua nguo zake akaondoka. Alivyoondoka mama akasikia kuwa ameondoka tena akadai watoto. Mdogo wangu akaja akachukua wale watoto. Kaenda nyumbani kule. Wakakaa pale nyumbani mimi nikajipanga sasa nikatoka pale nikakaja aka, akaenda akamaliza wiki akarudi. Hapo uko Tabora. Eh. Mm -hmm. Nikamwambia akarudi tuishi. Nikamwambia ah, mimi siishi na wewe. Siishi kabisa na wewe tena. Nikakataa kabisa alimaliza wiki mbili kitu kama hicho akaja basi nilipokataa kwamba mimi siishi na yeye akaja nataka kunifanyia fujo kana kamwambia shangazi yake kaambia hivi huyu anataka kunifanyia fujo akamwambia unaenda unarudi unaenda unarudi ni mwanaume ambao huna msimamo unamtesa mwenzio hataki sasa basi na mama akanitumia nauli nikakimbia nikaenda nyumbani kwao nimemjificha tumekaa pale akaanza kunitafuta na nifuatilia mimi niko busy tu namwambia tuliza akili yako tufanye maisha basi akasema ngoja nikatafute hela nikamwambia hizo hela utafute ukiwa na familia hela uweze kutafuta ukiwa peke yako ukapata hata siku moja tulia tufanye biashara wewe kama ni mchicha mimi nitakubali tutakula tuanze moja kubali aibu kwa maana yeye alikuwa hataki aibu Mbona mm. mbona mimi nakubaliana nayo wewe kubali kwa sababu maisha yanakupanda na kushuka Ina maana kuna sehemu Mungu anataka uirekebishe. Kwa hiyo wewe kubali nini? Aibu. Akakataa akasema mimi siwezi kukubali aibu. Siwezi. Nikamwambia mbona ulivyokuwa umekaa unapika unaosha vyombo ulikubali aibu. Kwa hiyo kwa nini sasa hivi ukatae? Sema sio sasa hivi utoi matumizi. Nikamwambia kutoa kutoa kutoa matumizi ni haki yangu kwa sababu wewe unatakiwa unitunze mimi. Basi akatoka tena akaondoka. Ndio jumla. Akaondoka kabisa mpaka leo hivi ninavyoongea hapa sijai kumuona tena kumtia machoni mwangu yeye mwenyewe tunampigia simu saa nyingine, alikuwa anapiga anasema natafuta maisha natafuta maisha akipata kijihela anatuma tumeenda hivyo hivyo mimi nika nikawa sasa ni peke yangu nikarudi nyumbani si ni mama alinitumia nikarudi kule nyumbani nimekaa pale nyumbani nimeenda na vijisenti vyangu tumekula vile vijihela vimeisha kazi nilikuwa sina mateso yakaanza sasa kwa mama yako eh, mateso yakaanza nani yeye anatoa hela alikuwa anatoa hela tumshua baba mm. lakini zile yeye sina, nilikuwa nampenda kitu kimoja alikuwa hana eti kwamba wewe umeenda na mamilioni una shingapi akadai kwamba leo mwanangu toa hela ya matumizi mm -mm. yako anatoa hela kama kawaida mke wake anampa hela tukienda pale wageni anaongeza matumizi kwa hiyo bi mkubwa anachukua na anaficha yeye nani baba yake anajua ametoa, labda anaenda ananua nyama kilo hata kilo tano, anasema kausheni, kwa ni nyama mbichi, kausheni. Kwa mtakuwa mmegua kidogo kidogo, unga upo, mnapika na ugali, anatoa na hela za matumizi za kunua nyanya, kitunguu, na asubuhi analeta mikate nini basi mimi lakini asubuhi nikiamka, bimkubwa mkubwa anadai hela ya matumizi. Ile mikate ipo ujue, mm. hatupi tule mimi naondoka nachukua watoto wangu naenda hotelini tunakula tunarudi. Nikamwambia mbona maisha ya mateso haya? Siku tena baba akaniita. Ni kwanza kabla ya kuniita nikakuta wamekaa kikao yeye na mama. Wame, wako hivi yani wamesogeleana wana wanaongea. Ile nataka kupita hivi mdogo wangu akaniambia nirudi nyuma, nikarudi nyuma. Ah, vitu vilikuwa naongea sema mtese, mtese kabisa mpaka aondoke mtese akasema lakini mimi ndo nilimwambia aje Unje tumemtesa sana huyu mtoto anasema hivyo na mama mm. mi saa zingine namwonea huruma tusimtese wewe tumwache tu akae ajipange kimaisha ni mtoto ana akili ya kutafuta we mwache akae watoto wake wakae hapa naona sasa hivi hata ametulia mwili wake umetulia Wewe mwache tu nimekwambia umtese la si hivyo kiniomba hela sikupi akalala basi mimi nitafuata masharti yako. Mama akaanza mateso sasa. Hapo kukuona kama umesikia. Mm -mm. Baadaye nikawavamia, wameongea wamaliza, nikaingia ndani. Mm. so, kwa wamekaa mlango ule ninaoingia, ba, baba amekaa hapa, mama amekaa hapa. Mimi nikamwambia mama sogea, kwa sababu usiwezi kumwambia baba. mm. Nikamwambia mama sogea, nipite. Akasogea, maana nimewakuta baba, kwa hiyo wameshikwa na kiwewe. Kwa akasogea, nikaingia ndani nikaenda nikamwambia mchungaji yule mchungaji kwa sababu nilivyo nani pale mama aliokoka mm. kwa yule mchungaji akawa kama mchungaji wake pale nikamfuata yule mchungaji kwa mguuza kama baba yangu nikamwambia nikamwambia mchungaji mimi naondoka na sitarudi tena kwa sababu nimekuta baba na mama wananisengenya alafu wanasengenya wanasema waende kwa waganga, kwa mganga wanifukuze niende mbali kabisa nikatangetange huko na nisirudi hapo nyumbani. Basi mimi jioni baba akatuma mtoto, nenda kamwite dada yako. Nikaenda yeye akaanza kutubu, mwanangu, mama yako mwenye shawishi e, mimi sikuwa na nia kukufukuza, lakini kwa sababu ulininyima huo utamu wako, mimi nishakusamehe, wewe umeshaamua kukaa nao, mimi sikufuatilii tena, ila mama yako ndio kaniambia mimi ndo kaniita sio ndo tulikuwa tunaongelea pale kwenu baba yeye alikuwa na mji wake mwingine nikamwambia kwake binafsi ambao ha, hana mwanamke mwingine pale mimi nikanyamaza tu nikamwambia huyu ni baba yangu sitaki kumkosea afu ni mtu aliyenilea ni, ni mna dada yangu kaishapotea kwa hiyo mimi nikiwa mjeuri nitapotea kwaje nikae tu kimya basi nikavumilia yale mateso pale akaongea mimi kimya Nikamwambia kwa ulikuwa unatakaje wewe? Nikamuuliza, akaniambia mimi ninachotaka ni kwamba we ondoka. Nasikia alivyoniambia, ondoka utoke hapa uende mbali kabisa ambako wewe yani usirudi tena kabisa, yani upotee kabisa. Baba yako eh? baba. Mm -hmm. Na na na ngoja nirudi nyuma kidogo. Wakati wa nyuma kile kipindi kwa ananisumbua kwamba anataka alale na mimi mm. kipindi hicho cha nyuma sijazaa hata watoto niligombana nili naye yani sikutukanana naye nikamwambia baba mimi nataka niondoke nataka niondoke akanichukua akasema sasa uwezi kuondoka peke yako ngoja nikupeleke hadi kwa mjomba wako akanipeleka hakunipeleka kwa mjomba akaenda migori akachukua gesti Mm. Akaniambia hapo ni kipindi cha nyuma, nimerudi nyuma kidogo. Mm. Alipochukua guest akaniambia kwamba tutatulia hapa tena nakumbuka uh, uh, wakati amechukua ile gesti sikuingia kule gesti aliingia yeye mi nikabaki hotelini akaniambia niagize chakula nikawa nimeagiza pilau hapo nakula baadaye naye akaja akaagiza pilau akaanza kula alivyokula akasema kwa sababu kwa mjomba wako giza limeingia tulale hapa kesho asubuhi tutaenda wapi kwa mjomba wako nikaambia tulale um, umechukua chumba gani akasema umechukua chumba kina vitanda hivi wewe na baba mimi na, na wewe baba yangu chumba kimoja na vitanda viwili ni siendi mimi huko ndani mm. akaniambia unanitea ukaidi una, akasema kwa nguvu ukaidi hapa eh nimekwambia ingia huko ndani kaona pale watu kelele nini kaingia ndani nilivyoingia ndani akawa ana hela amezichange tayari nani milioni tatu mm. za Tanzania za Tanzania amezibadilisha zimekuwa za Kenya elfu thelathini. Akasema hizi hela nakupa wakati wana pisto mm. akaweka na ile pisto kitandani, akaniambia hivi, leo nitalala na wewe, taka usitake, pale guest pale. Nikamwambia kwamba mimi sasa, nasema nikiwa ka guide hapa <laughs> nikamwambia mimi kulala na wewe, sintalala na wewe, lakini wakati huo kichwa kaniambia wewe kubali Nikamwambia haya, mimi nifeni nimekubali. Akafurahi kweli yeye, nikachukua zile hela nikazitoa pale nikaziweka kitandani. Hakunigusa lakini mm. Kwa kitandani kwangu maana alikuwa amechukua vitanda hivi. Nikamuuliza sasa, hey, kwa hiyo unatakaje? Oh, mimi nataka kulala. Nikamwambia sasa, kwa hiyo katanguliwe kuoga. Mm. Nikamwambia katanguliwe kuoga. Ukaoge akataka kuvua nguo, pale, nikamwambia nenda ukamvulie nguo ndani. Ukishaoga ukimaliza uje ukisha kuja mimi nita, nitaenda kuoga alafu mimi nitakupa uenjoy unavyotaka basi akavua nguo kweli akaenda kuoga ana pale pale waenda ah, ah, kuoga alivulia huko kubafuni mm. alichukua chumba kina bafu mumu wakati ameenda kuoga mimi nikasimama pole pole nikanyata nikanyata hela zake ziko pale kitandani bunduki yake iko kitandani huku nampigisha story nikachukua begi langu pole pole, nikafungua mlango pole pole, nikaondoka kazi ukaziacha, kila kitu nikamwachia, sikuchukua hata shilingi kumi yake. mm. Mimi mle kwenye pochi yangu nilikuwa na elfu themanini bila yeye kujua, Sijai change kwa ya Kenya, lakini bado na wakati tuko Migori Kenya huko. mm -hmm. Mimi nikakimbia, nikasema nikienda kwa mjomba atanifuata, nikienda kwa mamkubwa atanifuata, nikaenda sehemu nyingine nikachukua room sehemu nyingine tu nikaripa kule vyumba bei rahisi nikachukua shilingi cha shilingi elfu mbili na mia tano ambayo ni elfu eh, ambayo ni elfu tano ya, ya huku Tanzania mm. nikalipa inachio ndani nzuri nikalala kafunga kabisa akaenda kwa mama mkubwa akanikoswa akaenda kwa mjomba akanikoswa kule nikalipia siku hizi mbili pale kaa nimetulia ndani tu naenda nikitoka tu kidogo nanunua chakula hapo karibu mkate labda na soda narudi ndani hapo karibu karibu tu na nalipa Ah, ah, mbali kabisa mm -hmm. yaani ni mbali e, ilikuwa ni, ni umbali mkubwa sana mm -hmm. basi yeye akarudi wapi Tanzania akakaa kule kule alikokuwa sijui alikaa siku moja sijui siku mbili akarudi Tanzania. Mimi nikapanga safari nikaenda kwa mjomba. Nikamwambia baba amekuja, akasema amekuja siku hizi mbili. Nikamwambia mimi sijui kwa, kwa nini uelewana na baba yako? Nikamwambia -mm na wakati wameshaenda amemwambia mkaidi, mtoto asikii, mtoto kaanza umalaya, kanipondea kule. Mjomba akasema mtoto ana hizo tabia, hata siku moja utakuwa mnamchokoza, maana ni mtoto anapenda elimu, ni mtoto ambaye ni ananizamu Basi mjomba wangu akanitetea yule mkubwa, yule mdogo akaanza kunipondea, hey, eh, umeshakuwa malaya kama mama yako manga tu sasa hivi na wewe utuletee watoto kila mtoto na baba yake. Mimi kile kitu kikaniuma. Nika sasa nimetulia hapo, nikamaliza nikatafuta nika kazi kule nikafanya sababu mjomba alikuwa na uwezo wa kunisomesha. Nikatafuta kazi nikawa nafanya. Kwa hiyo tunarudi huku. Umeelewa? Nakuelewa vizuri. Tunarudi eh, kwa mume wangu sasa. Huko sasa hapo ndo hapa akawa anakuomba msamaha sasa. Eh, baba mm -hmm. akawa msamaha sasa ananiambia kwamba mimi mamako mbaya ondoka yaani ukiondoka mwanangu usirudi akatoa jaketi vimechanachana chana na wembe sasa sijui kama ni baba alichana kweli au mama mimi sijui mm. limechana yani kwenye kora yani limekatwakatwa kabisa kora yote Mm. Akasema kama uamini kwamba mama yako mtu mbaya. Sasa anamjaza mama yangu sumu kwamba yeye ndio mbaya sasa. Mm hebu angalia kote lilochania. Mama mamako sio mtu mzuri yaani umetukuta pale yende anasema nifukuze. mimi lakini sababu najua ni hii ya mapenzi mm. awivu ah, sana unamsumbua nikasema yani baba unaongea vitu kama hivyo basi nikamwambia mimi baba wakati ulisikia wakiwa wanazungumza eh nikamwambia baba nakushukuru sana kwa kunilea nashukuru kwa kunizaa sikujua kama ungekuja kuwa adui yangu kwenye maisha yangu lakini nimekuvumilia nimekutunzia siri zako nimemwambia kweli mama na mama naye amshindwa kutumia ule umama kunisapoti mimi mtoto wake Ma, kwa heri nikamwaga akaingia ndani akatoa elfu ishirini tena akanipa mi nikachukua watoto wangu nikaondoka kabeba watoto kesho yake vitu nilikuwa nimenunua vyote nilimwachia vyote nilichochukua nakumbuka kwa kitenga cha unga vindoo vile vya unga na kitenga cha kuwekea nyanya nyanya vile basi ndio vitu nilivyobeba lakini kila mashuka nini kila kitu hadi nguo za watoto zingine niliacha huko nikaondoka nikaenda kwa rafiki yangu ni mwalimu nikaenda nikaweka watoto pale nikamwambia niangalizie kwa muda ndani wiki moja tu ndakuja kuwachukua naenda kuandaa sehemu ya kuweka nikaondoka nikaenda hadi Serengeti nimefika Serengeti wakati huo mama asemi chochote na ananiambia ondoka nika, nikaenda hadi Serengeti pale. Nikafika Serengeti sijui mtu pale, nikaenda nikamkuta mama mmoja hivi, nikafikia kwa mchungaji nikasema, mama, samahani, natafuta kazi. Kazi gani? Kasema natafuta kazi yoyote tu, lakini mimi najua kusuka. Kwa hiyo mimi nikipata hata mtu nimsuke. Ili mama akasema unijaribie mimi. Nikamwambia sikujaribu bali nakusuka. Ukipendeza utanilipa hela yangu. Yeye akaniambia nitakulipa yoyote. Unataka shilingi ngapi? Kaambia elfu akaniambia nataka unisikie Majongo, nikamsikia Majongo akapendeza kweli, akanilipa. Mwingine akaja akamwona akapenda, mwingine akaona akapenda. Nikachukua nikamtumia yule dada hela, yule mwalimu. Nikamwambia hela ya matumizi hiyo, mimi huku natafuta na kuja kuwachukua watoto. Basi mimi nilipopata hela nikafikisha kama elfu sabini hivi. Nikapanda gari nikarudi Tarime. Nikaenda kachukua watoto wangu kwa yule mwalimu. Yule mwalimu sasa naye akawa amepata house girl sasa mm. yule mtoto wangu haendi shule, yule mtoto wangu anapika. Mimi nimemtumia hela kila siku namtumia elfu ishirini au elfu kumi ili wale watoto wasipate tabu, maana pale alikuwa na watoto wanne mm. na wale watoto wangu wawili. Kwa hiyo nikaona maisha yake bado yalikuwa tu yamfungua kichekechea chake. Mm. Kwa hiyo nikaona bado ana maisha magumu. Kwa hiyo nikimtumia hela nzuri wataishi kwa furaha, wale watoto wangu watateseka. Kumbe ile hela ninavyomtumia yeye hatoi. mm anaenda kuwekeza anaweka anaweka anaweka ilipofika sijui laki moja na themanini mama watu akaenda akabeba sabufa ina maana kila siku namtumia hela elfu ishirini sipomtumia maana anaweza akafanya kwa siku kazi na kapata elfu hamsini e, e, ishirini kwa watoto wangu mm. nikipata thelathini kumi kwa watoto wangu mimi nyingine natunza yeye akachukua akaenda kanua sabufa afu watoto wananua dagaa kipimo cha mia tatu wanakula asubuhi mchana na jioni ile mchana ile na jioni na kesho yake yani anakula siku tatu mm. ina maana mtoto anauma dagaa anarudisha kwenye sahani anachukua ugali mkubwa tena anauma na mimi kama Mungu alinipanga nafika nakuta wamepika maharagi maharagi wamekula siku tatu na hizo dagaa ndo wamepika tena amemwambia azigawe mara tatu ndio aziunge zile zingine nikawa nimenua ndizi pale Mm, kule Tarime ndizi nyingi, wakala zile ndizi. Nikachukua watoto wangu wenyewe wale wawili nikawapeleka saluni wakanyolewa. Tena yule mdogo alivyoniona akaharisha kweli, mavi anatoa harufu kali kwa ajili ya pressure. Hakuamini kama nimerudi na mateso kwa anapata. Anasombeshwa maji mwendo mrefu, mdogo kweli, ana miaka miwili na basi. Kachukua watoto wangu, yule mtoto akaniambia mama, mimi niahidi, kama uniahidi mimi siondoki, niahidi utoniacha. Nikamwambia mwanangu, kuanzia leo sintokuacha. Mdogo huyo mm. ananiambia niahidi mama. Nikamwambia mwanangu, sitakuacha tena. Yaani mimi sikukuacha kwa bahati mbaya, nilikuacha tu nikijua kwamba nakuja kukuchukua. Si unaona nimerudi. Mama niahidi, nikamwambia sitakuacha tena mwanangu, nitakuwa na wewe bega kwa bega. Basi akakubali tukaondoka tukaenda mpaka Serengeti tukakaa kwa huyo mama. Yule mama akatuchukulia magari atua, akanitafutia mtu huku Kutanga, akaniambia mimi nakuunganisha na baba mmoja ni mchungaji, mwende mkakae kule mjifiche kabisa, kwa sababu wale watoto niwachukua walikuwa wanaumwa. Basi tukaja hadi Tanga, nikaja na wale watoto akatukatia tualizi vizuri, tukasafiri kwa haraka, kila mtoto siti yake tukaja mpaka Arusha. Arusha tukakuta magari hamna, tukalala. Kesho yake tukapanda magari ya kwenda Tanga. Yule baba akatupokea vizuri tu, alivyonipokea ni mchungaji, tukafikia kwake. tukafikia kwake, katupokea wake, atupikia, tukala. Asubuhi kesho yake akaniuliza, una mpango gani na maisha? Pale nimeshafanya kazi nafikisha laki tatu ipo kwenye simu. Yule mama amenipa elfu sabini alafu nimelipa tena na nauli ya Tourism. Tourism walitufanyia elfu thelathini watu watatu elfu kumi kumi mpaka Arusha. Kwa hiyo nikawa na hela tu nzuri tu. Mimi nikamwambia mimi nina hela, kwa hiyo mimi nitafutini tu chumba. Na mama alivyo yule mama huyu wa, wa Serengeti ni mama wa mtu tulikutana naye muda mfupi, lakini alikuwa mama mzuri kwangu. Mm. Wakaniambia ili ukaishi na wale watu vizuri, usikae nao muda mrefu. Kana siku ya kwanza, ya pili, ya tatu hakikisha umepata nyumba. Watu gani? Wale wa mchungaji ile wa Tanga yule. Mm. Hey. Mchungaji wa Tanga ni yule wa kipindi kile au mwingine sasa? Ah, huyo ni mwingine. Mhm. Mm yule yule wa kipindi kile tuliachana naye hivyo hivyo. Mhm. Mm eh, tuli wakati ule nimeondoka atukurudia ah, sikurudi tena kwake. Mm. Eh, ilitoka hivyo hivyo. Wakati mama alikuwa anazozana pale nini. Basi huyu ni mwingine tena mm -hmm. nikafika sasa nimefika niko smart kadada kazuri kiniona mm. hivi he, upitishi macho lazima uangalie mm, lazima uangalie basi ile mke wake akiniona hivi du anasema sasa nimekuja kuletewa mke mwenzangu hapa mimi nikamtoa hofu kawa nimeshamwona mikono wasiwasi nikamwambia dada nimeokoka nampenda yesu ninakuomba mimi nikamwita nika kaka yule mchungaji, kaka, elfu sabini na tano hapa nitafutie chumba cha elfu ishirini na tano miezi mitatu. Kweli baada ya saa masaa tu akaja, nimepata hapo hapo kwa nyuma yake, hapo anapokaa yeye, kwa sababu sisi sio wenyeji kule. nikalipa hiyo hela, akaambia sina kitanda na godoro, akanisaidia akanipa basi nikaenda kanunua sufuria tatu, miko mitatu, vibakuli vitatu, kila kitu vitatu nikaweka ndani. Nikanunua jiko, mkaa, tukaanza maisha na watoto wangu. Yule mama aka mkiwa mchungaji kuja kunitembelea, anarudi. Sasa mimi si nikaanza sasa nikachukua chanuo nilitokaga na chanuo kwa alinipa mkiwa mchungaji huyu wa huku niliotoka kuserengeti mm. alilibariki lile chanuo akaniambia nakupa hichi ndio chakula chako kwa hiyo riziki zote utazipatia kwenye hii kusuka. Kaondoka nikachukua chanuo nikalisemesha, nikamwambia wewe, nimekuja ni, mge, ni mji wa watu, wewe ndio rafiki yangu wa kunipatia riziki kwa uwezo wa Mungu. Ninakwambia mimi nitazunguka nawe mtaani, naomba nikirudi nisirudi bure, nina watoto hawa hapa wanataka kula, kwa hiyo sina tegemezi jingine zaidi yako. Kwa hiyo wewe tukifika kule hakikisha unasuka, unapasua mistari vizuri, nasuka na mimi mtu nikasemesha mikono basi kweli nikapata mimi nikawa yoyote nikaambia nikasemesha na moyo pia moyo usiwe na tamaa utakachopata riziki nacho kidogo kikubwa maana kidogo lazima kizae kikubwa kweli nikazunguka na chanua kana suka nikapata wateja nikakubalika ile wifi yangu akaanza kuchukia akikuta hata sehemu ananipondea huyu ajusi uko tulimleta wakaniita huyu huko tanga huyu mke wa mchungaji akaanza kunipondea kwa watu yaani kile sehemu akasema huyu mbaya mbaya basi mimi ile kitu ikaanza kuniumiza sasa mimi nitaishije na watoto nikawa nimemwambia Mwenyezi Mungu kama umenileta Tanga huku nimetoka huko salama na nimefika salama na nimepata chumba salama tena kwa muda mfupi ninakuomba uniondolee roho ya kutangatanga nimechoka kuzunguka huku na huku, kukimbia kimbia. Kwa kweli nimechoka. Sijarishi kwamba mimi sijapata historia kwamba huo mji ukoje, lakini ni mji umeupendezwa nao ukaona mimi nikae. Kwa hiyo kwa magumu, kwa mepesi ninakuomba Mwenyezi Mungu nisitangetange tena. Nika, yani nivumilie kwa lolote na uniondolee kila vikwazo. Kwa nimetulia hapo. Basi wa, wa, watu kesho yake kweli watu kaja sema, huyu ni nani yako? Nikamwambia wifi yangu hivi yako mbona yeye anakusema vibaya Kwa hiyo mimi si nimekataa nisiruhusu ma, ma, machukizo yoyote mm. nikamwambia ah, atazoea tu ajai kukaa na mimi sana mm. aliyekaa na mimi sana ni mume wake maana yeye ndio kakaangu mm. na yule kweli ajai kukaa na mimi sana na yule mwanamke ajai kukaa na mimi sana mm. so, nafanya tu hivyo kupunguza maneno kwa hiyo atanizoea kwa sababu alivyoolewa mimi hatukuwahi kuonana basi kaendelea ananifuata nikaambia mimi kama ananisema kwa ubaya yule ni ndugu yangu na yeye ndio mwenyeji wangu siwezi kukaa nikamsema ubaya maana nikisema ubaya nyie mtarudisha tofauti yaani cha kufanya ni kwamba nyie zoeeni tu kitakachotokea mbele yenu zoeeni kibaya ni kukoseana adabu lakini mi sijamkosea adabu hajanikosea adabu anaongea kwenu hajaongea kwangu mimi siwezi kujibu chochote hiyo kitu ilinisaidia sana. Kwa hiyo hata akiongea watu wanasema yule tukimwambia akasiriki, eh, tena tunamkuta wako wote. Ah, tena mimi nilikuwa simchukii wakaona mimi sikasiriki wala nini, wakaniita wenyewe ndani, wakasema tunataka urudi wapi ulikotoka, hatukutaki. Ulikotoka wapi? Huko nani bara huko, yani urudi huko Tarime. uh -huh. Eh, rudi huko ulikotoka hatukutaki. Kwani unaishi kwao? Mm -mm. Naishi kwa eh, na waliniita kutoka kule kwangu. Walikuita wewe e, na, e, na unaishi kwako umepanga? Nimepanga. Lakini hawakutaki. Hawanitaki. Na ukai kwao. Eh. Eh. Sababu wewe umeshakuja hapa sisi ni wenyeji lakini wewe umekuwa mwenyeji kuliko sisi. Mm. Mimi nikamwambia hivi, hicho tu ndo sababu. Nikamuuliza yule kaka, we ni mchungaji? na we, yani wewe ndio unaongea maneno mazito kama hayo mimi nasuka afu na watoto siwezi kukaa nyumbani na siwezi kusema nikafanya tabia mbaya mimi nije niwalishe watoto wangu nasuka nazunguka mtaani natafuta wateja lakini sijaongea kibaya kama nimeongea kibaya mmesikia mimi nisamee lakini sijaongea kitu chochote kibaya kibaya hujaongea ila hatukutaki taka basi kuna mdada akamletea hotpot elfu thelathini mm. akanambia kwa sababu wewe unasuka, chukua hizi hotpot. Utakuwa unanipa shilingi elfu moja moja. Sikujapata usinipe. Basi nikamwambia haya, nikachukua zile hotpot kweli zikanisaidia. Na aka chakula watoto kutoka shule wanakuta chakula. Zikawa kama zimenisaidia. Basi zile hotpot zikamsumbua yule dada. Zikamsumbuaje? Akawa ana nani ananilaumu sana anaenda anamfuata yule dada aliyenipa zile hotpot kwamba aje kuzichukua. Kisa eti mimi hanijui nitatoroka na zile hotpot mm. eh, nimemwambia kwamba nataka nitoroke yule dada akasema yeye akitoroka nitakuwa nimetoa sadaka mm. eh, lakini akibaki atanipa hata kama ni miezi mingapi mm -hmm. lakini mimi nimempa zile hotpot kwa moyo mmoja nimemuona anafaa na roho yangu imenisukuma nimpe na ameniambia atanilipa elfu moja moja kila siku. Yule dada akamsisitiza kachukue, kachukue. Yule dada hakuja kuchukua tena, yeye badala ya kuja kuchukua ile hela akakaa muda mrefu kama miezi minne, hanidai hata shilingi kumi. Mm. Nikimpelekea akaniambia kwamba dada, kaa seto maisha, ukiona kwamba nimepata hela ya kuniridhisha wewe unanipa hiyo elfu moja moja. Basi mimi nikakaa na zile hotpot mpaka mimi mwenyewe nimezunguka na chanua mtaani baadaye nika kuna mdada akanikodisha akaniambia kwamba mimi nataka unifundishe kusuka mimi nikampa mashati nikamwambia mimi nitakuwa nakusuka na kufundisha kusuka lakini wale wateja nitakao kuwa nasuka ila yote nachukua mimi labda kama nimesuka nime, nimepata juu ya elfu thelathini au nimepata elfu thelathini kwenda chini kwanza elfu thelathini nitakuwa nakupa shilingi elfu mbili ya kibanda lakini akija mtu wa dawa akija mtu wa kufanya nini zote ni hela zako wewe Mm. Tukakubaliana, akakubali. Mungu akafungua baraka. Walikuwa kuja wateja na nawasukia pale. Akamfuata yule dada, akamwambia yule dada akasema, sasa tutakuwa tunapikia hapa hapa afu jioni mnaenda kulala. Tunapika kweli pale, labda yeye anapika, tunapeana zamu. Nikamaliza, tukawa tumekubaliana miezi mitatu. Kwa hiyo nikamwambia usilipe hata shilingi 10. lakini zile hela ambazo mimi nitakuwa nasuka ni za kwangu mimi, nimetumia nguvu yangu. Akasema haya. Kwa hiyo nikamfundisha, akajua akaanza kuwa nasuka na yeye anaingiza hela zake na mimi naingiza hela zangu tukaendelea hivyo hivyo baadaye nikatafuta kazi sasa nikaajiriwa nika nikapata nika saluni moja hivi nikaajiriwa yule mama akanichukua tukakubaliana akaniambia unataka nikulipeje mimi nikamwambia usinilipe mshahara wiki mbili tunagawana kwa hiyo mimi wiki mbili nafanya kazi wiki mbili mwezi sina wiki nne kwa hiyo wiki mbili zangu wiki mbili zako akakubali basi mimi wiki mbili napiga kazi, nipata hela nyingi ni ya kwangu, nipata hela ndogo ni ya kwangu, ukipata hela nyingi ni ya kwake, nampa. Basi kashukuru Mungu hapo, natoa lakini hakula. Basi nikamshukuru Mungu, biashara ikaenda vizuri. Yule dada siku nimeenda pale akanisapoti, nikampeleka mtoto shule ya private chekechea, huyu mvulana akaendelea kusoma vizuri tu, na mimi kazi, Mungu akaifungua kazi ya mikono yangu, nikanunua godoro. Wakaji yani wamekuja kuniomba godoro lao, mimi sijapata hela Yaani eh, mkuja kuomba godoro hawa ambao walikuwa eh, wenyeji eh, wangu. Sasa tunataka kipindi kile unahama kutokea nyumbani kwa baba yako kule ulikuja ukuja na vitu. Ah, ah kwa sikusafiri na vitu. Mhm. Mm kwa wiki mbili zikawa za kwangu, wiki mbili zikawa za bosi wangu hata kama kipato changu ni kikubwa au cha kwake akaridhika sema yeye alikuwa anakunywa pombe kwa hiyo mm. kuna wakati mwingine anaweza kasawa kaje wiki yangu nataka mm -hmm. hela akawa na madeni yake huko na mimi naye simpi namwambia wiki yangu hii anaondoka anawasha gari kwa nguvu huyo anaondoka wa kike alikuwa bosi mwenyewe eh, wa kike Mhm. mm Sasa zingine akawa akagoma kuwa analipa TRA mm -hmm. kwa sababu tumepeana wiki mbili -hmm. lakini sikuwahi kuweka deni lolote, nililipa nikalipa manispaa nikawa nalipa na nani he na maji na mhm. umeme mm. na nilikuta kuna bili ya maji nikailipa na umeme kwa hiyo tukaendelea vizuri, nikamshukuru Mungu akanisimamia. Kwa kweli Mungu hakunipungukia. Kwa hiyo mimi nikawa napiga tu simu nyumbani na wasalimia vizuri, basi nikashukuru Mungu, wakawa napokea mama, nakawa nawasiliana naye kwa sababu sasa niko mbali mm. nikawa nawasiliana naye tu vizuri basi tumeendelea hivyo hivyo biashara zangu kwa hiyo mama nimekaa karibia miezi tisa kila kitu kaenda vizuri nikanunua kila kitu cha ndani fenicha nini maisha yakawa mazuri watoto shule wanakula vizuri sasa changamoto ikaja pale ninapokaa usiku mchana labda wiki moja si, siku tano tuache Jumamosi na Jumapili. Siku tatu nikawa naenda nalala nyumbani, siku mbili nalala wapi? Mkanisani, mkesha. Mm. Na nikitoka kazini nakuja naoga na kula nabadilisha nguo naenda mkesha, navaa nguo za, za, za mkesha. Kanisa lile lile ambalo wanakupigia vita. Mm -mm. Mm -hmm jingine pale kwa kakaangu nili, nili, nili, nani sikuweza kusali kwa sababu walikuwa na kakanisa kao nika nyumbani tu mm. kwa vile ife ananipiga vita nina kwa nini unamuita kaka ni, ni kaka yangu sababu alinipokea yule mchungaji okay. eh e, alinipokea kwa kwa mkesha katika kanisa lingine e, nani uh-huh. nini majeshi majeshi mm. e, basi nikawa naenda pale usiku maana wale ndio walikuwa wanakesha pale hapo Tanga lakini kaa na, nasali EGT kanisa la AGT kanasali vizuri tu, lakini mkesha wao ni wa nusu siku. Kwa hiyo kurudi nyumbani usiku ni changamoto. Kwa mimi nikaenda ukitokea mkesha mimi naenda pale. Basi ma, maisha yakaenda vizuri, Mwenyezi Mungu akanisimamia, maisha yangu yakaenda vizuri. Wiki mbili nimesha kakaa pale sasa nikasemaje, saa kazi nimeshamaliza miezi tisa hapa, nitafute changu sasa. Madada mmoja akawa amekuja, maana kule Tanga wanapenda sana mambo ya urembo usoni. Kaja kutengeneza uso, anaenda kwenye harusi. Kila nikimtengeneza ule uso haukubali. Mimi nikamshauri kwa sababu ni harusi ya usiku, nenda afu kesho nitafute. Nitaangalia tatizo ni nini, nikurekebishie uso. Akarudi kesho yake kweli kaenda kwenye harusi bila kutengeneza. Eh, kwa sababu kwa tupaka makeup anatisha badala apendeze. Mm. Basi na mimi nikasema kwani nimpake atishi, Lazima nijue tatizo ni nini. Basi kesho yake akaja mchana maana ulikuwa usiku. Akaja mchana kweupe nikamwangalia. Akakuta uso wake una fungus. Mm. Na na nani na, mba mm. nyingi tu maana alikuwa na anajikrimu basi mimi nikamwambia mimi nataka nikutibu uso. Alafu siku ukitaka kwenda kwenye sherehe uje nikupambe uone kama hakutakuwa na usumbufu. Akaja pale kuna dawa nikamwandikia, akaenda kanunua. Alivyonunua ile dawa nikampa masharti ya kuitumia, akawa anatumia. Kweli baada ya muda mchache na wakati wakija namfanyia scrub, namsafisha, na nampaka nani asari za scrub Uso kakaa vizuri kabisa. Yaani sikuwa nilikuja kumpamba, nilimpamba akapendeza kila mtu akawa anamuuliza. Sasa akajiuliza, huyu msichana mbona anajua kazi? Wakati niko bado kule kwa yule dada alikuwa ameniajiri wiki mbili mbili hivi. Mm. Basi akanifuata, akaniambia nikupe nini? Nikamwambia mimi si sioni zawadi ya kunipa. Mimi nimekusaidia kama dada yangu. Basi akaniambia naomba twende kwako. Mm. Nikamwambia haya twende. Nikamaliza biashara nikafunga, tukaenda di kwangu na yule mama, mtengeneza uso yule. Mm. Kuta pale kitandani mpaka kakaangu, maana walidai kitanda chao. Mm. Nikawapa, walifanya kama kuninyang'anya yani. Mm. Ili uondoke. E, e, ili niondoke. Lakini mhm. kile kitanda nikampa vizuri kwa heshima. Mungu akanijalia nikapata hela, ilizo wiki mbili tu nikapata laki mbili. Nikaenda nikanua godoro laki moja na themanini na usafiri kila kitu na nikaleta ndani. Sasa yule mama kaja, tukakaa pale chini, tukala tukamaliza, akafurahi sana, akasema mi nataka nikupe frame ya biashara, ufanye biashara yako mwenyewe. Nikamwambia haya, mimi mtaji niliokuwa nao nimenunua nini godoro, sina tena. Akaniambia Mungu atakusaidia, jifunze kupambana, pambania chako kwanza, wewe unafanya biashara vizuri Nikakubali. Akaenda kanisha chumba kwake. Chumba kilikuwa kimechakaa kibaya. Singboard hamna juu imebanduka banduka, ni yaani ipo fisherboard zipo, lakini singboard hamna, imeoza. Basi nikajifikiria eh, sanaanzia wapi? Sina mtaji. Bahati nzuri nikamshirikisha dada mmoja kwamba mimi nataka nifungue biashara. Akaniuliza na mtaji? Nikamwambia hamna. Nikikuunga kwenye shirika lolote la mkopo uchukue hela. Akaambia sawa. Basi kaniunga kwa sababu ni mara ya kwanza. Pale nilipokuwa nakaa ni mbali na kwa yule dada ni mbali. Kwa hiyo akatafuta chumba akawaonyesha wale washirika wakanipa laki tatu. Laki tatu nikaenda karabati ile frame. Sina dryer, sina nini wala nini. Vile vitu vya yule dada vyote nikamrudishia. Basi nikasema nitaanza hivyo hivyo. Nika kuna kaka akaja, nilikuwa tumezoeana naye tu. Basi akaniambia vipi, naona nataka kufungua dada saluni. Nikamwambia yeye, eh, basi kuna dry mimi lipo, mimi nitakukodishia. Baadaye kesho yake akaja akaniambia sikukodishi, nakuuzia utanipa elfu sabini. Basi nikaangalia ile hela bado nafanyia ukarabati. Nikamwambia iache, akaiacha ile dry Mimi nikafanya usafi pale, nimemaliza akaita mtu, nikaenda kuna mama mmoja hivi alikuwa na saluni akafunga kanuzia kioo. Nikachukua kile kioo nikaenda nikabandika, nikapaka rangi vizuri, nyumba ikapendeza. yule aliyekuwemo alikuwa ametoboa ukuta, nikaziba yale mashimo. Saluni karudi kawa mpya, chumba kikawa mpya, ndapo kilikuwa kina kina kitu, hakina cha sofa wala viti. Nikaenda mjini kanua viti viwili, baadaye nika kuna mdogo wake na yeye mwenye nyumba akanipa sofa, akanipa tumia kwa muda. Kwa hiyo nikatumia lile sofa kuliweka pale saluni basi saluni yangu kwa complete vizuri tu, nikaanza kazi. Nimepiga kazi pale, kuna mdogo wake na yule mwenye nyumba akaona wivu. Yule yule mwenye nyumba, namshukuru Mungu, alinipa miezi mitatu ya bonus akaniambia fanya mitatu, ukiona biashara ni nzuri uanze kunilipa. Kweli nikafanya ile mitatu, hakunisumbua, ukaenda wanne hakunisumbua. Kwa hiyo nikashukuru biashara yangu kaenda vizuri,